өзіңнен тумай ұл болмас сатып алмай құл болмас іштегі сыр аллаға мағлұм сырттағы құлақ амал емей немене Пейлі кең кемімес пейлі тар кеңімес жаманмен жолдас болсаңыз көрінгенге күлкедер. етер жақсымен жолдас болсаңыз айрылмасқа серт етер қартайсаң қарт бабаңды сыйлай біл күндердің күні болғанда кімдерде кімнің дейсің белі бүгілмес айтқан сөзге тұрмаған жаман емей немене сұрағанды бермеген сараң емей немене кісі көп жеген арам емей немене сыртыңдағы қулығың амал емей немене сусағанда берген су шекер емей немене Ыншық ерге біткен мал бекер емей немене хандар киген қамқа тон шүберек болар тозған соң жақсы жігіт бола алмас алғаны жаман болған соң қарттарыңды сыйлай біл күндердің күні болғанда кіндердің белі бүгілмес ажал жетпей жан шықпас ақтың үйі ақ мешіт өтірікті шын ол адамның қызыл көзді пәлесі сыпайы сырын білдірмес байдың малын көтерме тайып кетсе табаның шашыңды берсе жетер ме арғымағын жоғалтып тай жүгірткен заманай. ай жаңғызға зорлық қылмаңыз жағасынан алмаңыз қара бура арыса майы қалың бес тарық баласы жоқ қатыннан лақтаған ешкі артық алатаудан асыңыз ашуыңызды басыңыз өзіңе еркіндік бермесе азат бастан не пайда қалмаса қайнар азайып аққан дария алмас. шын жолында сөйлесең басыңа келер пәлесі өлең сөздің данасы шындықтың анасы мінген атың арыса қатарға ену күн болар қара көзден нұр тайса қарға алдым жер мұң болар жалғызды жалғыз демеңіз жалғызда көпке теңеліп бір майданда жолығып кегін бір алмас демеңіз берем деген құтылмас тірнектеп жүріп іс қылған жарлыны жарлы демеңіз жарлы байға тең келіп жайлауға көшпес демеңіз риза болсаң құдайға түзелер сонда ісіңіз алладан хүкім келмей өлмек жоқ тоқсан бес деген тор екен дүйім жанның қор екен қарайын десең екі жағың ор екен найза бойы жар екен түсіп кетсең түбіне түбі жоқ терең көл екен ел қонбайтын шөл екен келмейтұғын неме екен сексен бес жасқа келгенде екі қара көзді алар ауыздағы сөзді алар бойдағы әлді алар бетіңдегі нұрдалар етіңдегі шырдалар аузыңдағы тысталар қолыңдағы істалар өлмегенге нең қалар жетпіс бес жасқа келгенде жылуы болмас қойныңның қаруы болмас сойылдың өлмесең де жойылдың жетпіс деген жел екен ханға жауап айтпасам ханның көңілі қайтады қандыра жауап айтпасам халқым не деп айтады арғымақтың жалы жоқ жабылар жалымен теңесер жақсылардың малы жоқ жамандар малымен теңесер үлгісіз сөз болмайды матасыз бөз болмайды ауылда адам бар болса ауыл ада болмайды ел иесі бар болса елі ала болмайды қорғанды шаһар қадірін қазақ білмес сарт білер ер жігіттің қадірін ағайын білмес жат білер жаманнан жақсы туса да жақсыдан жаман туса да тартпай қоймас негізге таудан аққан тасбұлақ тасыса құяр теңізге қанша малы көп болсын бай қуанар егізге